Ons reis verder uit Handelinge uit vandag. Ek het my koffie by my. Dis lekker warm hier so hier my studeerkamer waar ek opneem so. Uh ek hoop jy geniet ook die nuwe weer en al die lekkertes. Ons trek by Handelinge hoofstuk 19. Ons is saam met Paulus in Efese waar hy uh, op sy sogenaamde derde sendingreis is Eh, besig is om hier rondom die jaar 56 na Christus vermoed ons sê 57 eintlik 7 nader na 57 uh, eh, is hy besig om vir 2 eh, en 'n half jaar te werk nadat hy al duisende kilometers geloop het vir Christus uh soliede kerk te groei uh daar in die gemeente 'n gemeente waar uh, Timoteus later heen gestuur is met die eerste Timoteusbrief. 'n eh, stad wat uh eh, eintlik uh eh, na Jerusalem die hoofsentrum geword het. Ek sê altyd vir ouens as ons daar, ekskuus nie, 'n slukkie koffie. Mm. As ons daar in uh ehm uh, Efese loop, dan sê ek altyd vir ouens uh of as mense in in 'n toer was dan hulle sê vir my hulle was op die voetstappe van uh Paulus. Dan vra ek vir hulle maar het hulle Johannes ook raak gesien? Want die apostel Johannes het vir jare in Efese gebly volgens die kerklike oorlewering. Trouwens ons vermoed uh dit was sy hoofsentrum. So dink net Johannes was daar. Dis eh, Patmos is nou nie te diep die see in daarvan Efese se kant af nie waar hy die openbaring ontvang het. Johannes bedoel ek die uh, een van die sewe gemeentes aan wie Johannes uh, eerste eh, hoofstuk 2 en 3 gerig is, is die gemeente in Efese. Ons weet um, dat waarskynlik het hy die Johannes Evangelie daar geskrywe. Paulus het 'n klompie van sy briewe daar in Efese geskryf. Waarskynlik die eerste Korintebrief en Swan. Ehm um, Paulus was so vernoem hy in 2 Korintiërs 1 by geleentheid ook in gevangenisstraf, so lê ons af. Hy vertel hoe hy vir wilde diere gegooi is daar in Efese is eintlik aangrypend as jy 2 Korintiërs 1 lees, hoe hy vertel dat hy sy dat dit so erg was dat hy alle hoop om te laat lewe laat vaar het. En dan een van die mooiste mins raakgeleesde tekste, jy kan dit maar gaan lees daar in 2 Korintiërs 1 waar Paulus vertel hoe hy um, ehm, dieselfde troos wat hy ervaar het, hoe hy dit nou deel met medegelowiges dat hy hierdie lyding deurgegaan het sodat hy Christus se troos kan belewe en sodat hy Christus se troos verder kan aangee. Wat vir my altyd net merkwaardig van Paulus is. Hy kla waaragtig nooit. Hulle slaam hom in stukke en dan sing hy 'n loflied het ons gesien in uh, Filippi Handelinge waar is dit 16 vers 2:23. Hulle ehm um, sit hom in die tronk. Dan skryf hy sy mooiste briewe uit die tronk. Uit sy lewe hang in 'n draadjie. Ons gaan nou sien Handelinge 20 draai word daar kom die profeet en sê hy sal doodgaan. Maar sê Paulus nou maar dis hoe dit is. Jette, ons kry dit nie eens reg om op veilige plekke veilig te loop nie. Wat nou nog te sê? Meeste Christene, uh, ons sukkel. Elke tweede preek gaan daaroor dat ons nie moet bang wees nie. Ek weet nie hoekom nie, want dit lyk vir my ons is bang. Iemand vra my. Dit het my verskriklik geplaag. Ek dink ek het laasweek ook daarna verwys. Vra iemand my, 'n nie Christen of eh, 'n nie kerklike. Kom as julle Christene so bang. Daar's nie iets nie of julle is bang. As daar 'n nuwe app uitkom en julle is nie seker nie, is julle bang. Dis die anti-kris. As daar een of ander antivirusmiddel kom, is julle bang. As julle iets hoor, dan dink julle daar's een of ander teken van die tyd. Hoekom is julle Christene so bang? Vra die ou my. Uh, ek sê van nou ons is maar dapper meisie jong. Ons skrik eintlik vir niks nie behalwe vir 'n virus <laughs> en 'n nuwe selfoon app en uh Maar Paulus lewe anderster. Hy lewe vir Christus. Hy leef in die leeukind. En daar kom ons gaan kyk nou. Uh ons het nou die eerste groot episode raak geloop, maar daar's 'n aangrypende volgende verhaal. Kan ek jou gou so intoe nooi? En dit speel af en onthou jy ek het vir jou gewys nou van die tempel van uh Eh, die, van Diana Artemis, wat vir amper 1000 jaar een van die sewe wonders van die antieke wereld was. Nou, eh, hmm, miskies mes my goeie koffie mors nie, so ek, eh, ek kan nie my lekker koffie so nou net staan en laat koud word nie. Kijk, dis dan, ek sê, daar is dan twee dinge, as, as, as ek nou mense moet straf, as ek vir hulle koue geblikte koffie gee. Ek gaan nie die name van daai koffie noem nie want ek dink dit moet verbode name wees. Dit begin met 'n F of 'n R. Maar maar los dit. Dan gooi jy so 10 lepel suiker in en jy laai goed koud word. Dan gee jy dit vir mense. O, oh, gaan nie moeilikheid wees. Een oom het eendag vir my sê, "Ober, ehm, um, jy moet ophou grappies oor koffie maak." Ek sê ek maak nie grappies oor koffie nie, oom, ek is ernstig oor koffie. En toe is ek nog dieper in die moeilikheid. Dit was seker die oom wat vir my gesê het ek stel om diep te leer. Sê ek oom Kausie maar net by vlak te leer gestel begin nie. Nou ja. Hm. Atata, ah, goeie koffie. Nou punt is Paulus is in die stad waar een van die sewe wonders van die antieke wêreld is. Jy ken hulle. Uh die hangende tuine van Babylon, dit bestaan nie meer nie, die ligtoring van Alexandrië wat nie meer bestaan nie. Ehm um, die piramides wat ons nog kan sien, um, die tempel van Halikarnassus, ehm um, ek dink Zeus tempel, is dit dan Per? Nee, ek kan nie onthou nou of die Zeus tempel in Pergamon nie, ek kan nou nie onthou nie. En die ehm um, tempel van Diana Artemis, en die ander kan ek nou nie so almal onthou nie, maar uh dit was 'n moedsien vir baie mense, hierdie reuse tempel. En so sterk was Diana Artemis, sy was die godin van genesing, van vrugbaarheid sy was 'n kombinasie van van 'n moedergodin, van die godin wat sorg vir jagters, wat sorg vir vrugbaarheid, vir lewe. In elk geval, die Efesiërs het haar so magtig beskou dat daar vertel word, ek kan nou nie onthou wanneer presies nie. Ek het dit nou nie nagegaan onlangs nie, maar ek onthou die verhaal hoe 'n leer, 'n vyandige leer Efese wou kom inval. En met hulle bote tot daar in die um, naby die hawe gekom het. En toe vat die Efesiërs 'n stuk rooi lint en hulle bind dit daar van die hawe af al die pad terug tot rondom Diana se tempel. En toe daai vyande geleer dit sien, toe sê hulle, "Hoe ons kan nie teen Diana Artemis ook veg nie." Toe het hulle pad gegee. Nou Artemis was is besoek deur duisende mense en daar was 'n soos wat dit mag gaan by al hierdie tempels en attraksies was daar 'n goeie besigheid aan die gang vir die ouens wat silwer beeldjies gemaak het van 'n afbeeldings. Maar Paulus het deur sy prediking daar in Tirannus uh, eh, se saal het hy vir die ouens vertel daar's net een God. Onthou julle hy het dit na Teenoog gedoen, die ware God. En so kom dit toe dat hulle begin bankrot raak. Kan jy dit glo? Is dan nou nie aldag dat uh, die kerk, die besigheidswêreld bankrot maak is gewoonlik um, as daar betogings is, die politici en die manne wat in die strate hardloop. Maar hier kom Paulus en hierdie evangelie van Jesus Christus is so kragtig <laughs> dat uh, een van die sewe wonders amper toepreek. En toe kom daar nou 'n opstand. Silversmit lees ek Handelinge 19:23 Demetrius het al die manne bymekaar geroep en gesê hierdie Paulus is besig om 'n groot aanhang te kry En hy en en hy sê hierdie goed wat so met die hande gemaak word, is nie gode nie. Ons bedryf staan in gevaar om 'n slegte naam te kry en hierdie tempel van ons gaan haar haar rol verloor. En ehm um, dan skree almal wat dit hoor, groot is die Ana. En dan bars dit uit oor die hele stad en almal stroom na daai teater toe. Onthou jy ek het jou foto's gewys, kan ek gou weer wys. Uh van van Diana Artemis. Waar is dit? Kom ek kry gou weer daai daai tempel. Uh, uh, sommer die foto wat ek net gou kyk wat ek hom hier self kry. Goed, hierso is sommer weer 'n keer uh, dit is hoe die tempel sou gelyk het volgens 'n kunstenaars voorstelling. Uh daar's nog enetjie, kom ons gaan gou agteruit. So sou dit gelyk het. Daar's die groot arena waartoe almal hardloop. Daar agter is die tempel, hierso is die arena. Uh waar die mense dan heen sou gehardloop het om vir Diana te sien. Ehm um, en altyd as ek daar in Efes ek net gou kyk, waar's die een foto lyk van dit hom nou weer afgegooi. Dit ek altyd met die ouens gaan sit daar in die uh amfitheater daar sy. So hier sommer 'n foto wat ek een keer geneem het terwyl ons daar gesit het. Uh merkwaardige arena. 30000 mense as ek reg kan onthou kan daar sit. En hier pluk hulle almal op en is 'n reuse betoging teen Christus, teen die evangelie. En hulle skree vir 3 ure lank, vers 34, groot is die hana van die hart eh, van eh uh, uh, Efese. En dan kry die stadsklerk dit reg om hulle te kalmeer, vers 35. En hy vertel het ons eh, sy sy almal weet mos nou hoe belangrik is hy. Haar standpunt het uit die hemel geval. <laughs> Dis 'n interessante opmerking. Ons weet uh, in 'n 'n plek soos Taurus in die een antieke plek het ouens letterlik 'n meteoriet aanbid wat uit die hemel uit, ag, hulle weet mos hulle maar meteoriete tref tyd keer die aarde. Maar ons het nie aanduidings van so 'n meteoriet wat um, in Efese geval het nie, maar party ons bespiegel nogal dat daar so iets was. Dat hulle want want vir die antieke mense het die planete gelewe. Hulle het mos nou die name van gode. Vandag nog Mars en Jupiter en Venus Mercurius. En uh, het hy ons geglo as daar so 'n meteoriet val dan sê die gode nou vir jou iets. Maar hoe dit ook al sê, terwyl hulle nou so praat en betoog, ehm um, wil Paulus tussen hulle instap. Kan jy dit glo? 30000 mense is aan die betoog en Paulus sê, "Kan ek bietjie met hulle praat?" Sjoe. Sjoe. Vers 30. Maar party van die asiarge is nogal interessant. Ek het nou nie tyd uh, om by al hierdie terme stil te staan nie. Maar dis nogal die invloedryke ouens. Dis die ehm um, biljoenêers, die ehm um, die Elon Musks van die dag en die Bill Gates, die manne met die groot geld. Uh, wat ook nogal die kultus van Rome na Efese toe gebring het. Roma Aeterna. Dis nou tegniese dinge maar hulle help Paulus. So Paulus het ook 'n klompie invloedryke mense wat waarskynlik reeds tot geloof gekom het wat vir hom sê, "Moet dit nie doen nie." Paulus is net nie bang nie. Nee, hy's nie dom nie. Hy's net nie bang nie. Hy het mos klaar sy lewe verloor. Die vroeë kerk het mos verstaan wat Markus 8 vers 34 beteken. Jy moet jou kruis opneem en my volg, want jy gaan jou lewe verloor. Verloor dit nou betyds, dan het jy niks meer om te verloor nie. Vroeger kerk het klaar alles verloor. En as jy Jesus volg, het jy klaar alles verloor. Wat kan 'n misdadiger aan jou doen? Wat kan uh, die wêreld aan jou doen? Waarom is jy nie die evangelie reg glo nie? As jy net 'n bewonderaar van Jesus is, o, oh, dan verloor jy baie. As jy 'n volgeling is, dan het jy niks meer om te verloor nie, want jy het Jesus gewen en jou lewe vir hom verloor. En dan dan uiteindelik is die oproer nou bedaar en die stadsklerk die ouens tot orde roep want dis nie goed vir Rome as sulke goed gebeur nie. As die Romeinse keiser hiervan hoor kan daar groot moeilikheid wees en daarom kry die ouens rustig en eh, die byeenkomste stoot uitmekaar. En dan hoofstuk 20 nadat Paulus dit nou gedoen het, eh, hierdie keer vlug hy nie, hy kies homself weg te gaan en dan ehm um, vertrek hy weer Macedonië toe. Toe hy so met die kaart al die pad op, nou gaan hy weer daarna Filippi en Berea, hy begin in Neapolis waar hy aan bal gaan en gaan besoek weer sy geliefde Macedoniese gemeentes. Onthou ek het laas gesê dis die besbewaarde geheim van die Nuwe Testament, die Macedoniërs. Gaan lees maar die Filippense brief, 1 Tessalonisense, 2 Tessalonisense. Gaan lees maar Paulus se eie getuienis oor die Macedoniërs in uh eh, 2 Korintiërs 8 en 9. Hulle is die mense van die Gees. Hulle is die mense wat vir Paulus min moeite gee. Nou sê op sy tweede besoek aan hulle, nou moet jy onthou hy is daar uitmekaar geslaan. Hy is in Filippi in die tronk gegooi. En daar's Paulus alweer in Filippi. Net soos wat hy in die begin van hierdie derde sendingreis weer deur lyk vir ons Ikonium Lystra derbe geloop het, daar waar hy ook gestenig is. En dan het hy die mense daar bemoedig en dan het hy Griekeland toe gegaan, waarskynlik Korinthe toe. So daaruit um, ehm, Macedonië, as jy nou 2 Korintiërs 2 en 2 Korintiërs 7 lees, is Paulus nog in 'n dispute met die Korintiërs nadat hom weggejaag het. En dan skryf hy daaruit Macedonië vir hulle sy tranebrief. So noem hy dit in 2 Korintiërs 7. En dan stuur hy dit met een van sy helpers en dan is die nuus dat hulle hom vergewe het en dan reis Paulus af eh, weer Korinte toe. Hy het toe in Griekeland aangekom. Dis nou wat dit Dis waarna hy verwys in sy eie brief uh eh, 2 Korintiërs uh eh, 7 en 2 Korintiërs 2 en 7. Handelinge 20 vers 3 het in Griekeland aangekom waar hy 3 maande gebly het, waarskynlik om te oorwinter. En ons het alle rede om te glo dat Paulus oorwinter in Korinte en dat hy van hier af die Romeine brief skryf. Want in Romeine 16 stuur hy groete van die kant van mense wat in Korinthe bly soos Erastus. En dan is Priscilla en Aquila weer terug in Rome wat vroeër saam met hom in uh eh, eh, werksaam was hierso. Ons het mos nou vroeër, ek het nie te in groot detail daarby stil gestaan nie, maar Priscilla en Aquila het saam met Paulus hier gewerk. Uh, Handelinge 19. Ja, dalk moet ek dit tog net sê. Terug na Handelinge 19 vir Paulus het um, het daar gewerk en uh, hy het mense uh, hy Priscilla en Aquila het onderrig gegee Handelinge 18 vers 24 en verder aan Apollos wat nog nie volledig onderrig was in die volle waarheid van die skrif nie en hulle onderrig hom hier word 'n man en 'n vrou genoem ehm uh, Later in die 6de eeu word Priscilla se naam weggelaat in sommige tekste want dan mag vrouens nie meer onderrig gee in die kerk nie. <laughs> Hier gee 'n vrou onderrig. Paulus het geen probleem daarmee dat vroue onderrig gee nie. Ah, ek sê weer as Paulus sê 'n vrou moet stil bly is te enkeling. Maar um, hy eh, en net soos wat hy vir vrouens sê om onderdanig aan die mans te wees, sê hy dit ook aan die mans om uh, aan mekaar onderdanig te wees. Dit is nie net 'n uitdrukking wat vir vroue gebruik word nie. Mans kry daai selfde opdrag in Efesiërs dat hy aan sy vroue onderdanig moet wees. Efesiërs 5:20. So Paulus het 'n baie plat uh, gelykheid tussen man en vroue in die kerk. En dan eh, het ons gesien daar in Efese het ehm um, Priscilla en Aquila onderrig gegee. Hulle het ehm um, Hulle het vir Apollos onderrig in die volle waarheid van die doop, want hy's net met Johannes die Doper se doop gedoop. Nou hier's die ding. <laughs> Die groot doop en die klein doop en ek gaan nie daarby in nie, maar was so al, al so gevegpunt en is vandag nog. Uh vroeër as jy nie uh, was die klein doop die groot ding en as jy dan had groot doop was jy deel van 'n sekte. Vandag sit jy amper anders andersom. As jy nou laat klein doop klein gedoop is, as jy 'n sekte en as jy nou nog nie gehoorsaam in die gees nie. Die interessante is, nou koop jy dit gehoor in Handelinge. Eh, handelinge het geen vaste patroon hoe die doop werk nie. Onthou jy? Kom maar kyk gou. Handelinge 2. Uh 3000 mense word gedoop op Pinksterdag, onthou jy? En ek het vir jou gesê toe ons daar was, Jerusalem is in die woestyn. Daar's geen plek waar Paulus 3 ag eh, Petrus laat 3000 mense kan onderdompel nie nie water in Klein-Jerusalem nie. Dis 'n woestyn. Water is in sisternes. Daar's nie damme nie. En daai water wat daar is, die Siloam Bad en daai van van uh, Johannes 9 en Swan en uh, Johannes 5, daai twee baddens is reinigingsbaddens. Jy kan nie 3000 mense daardeur jaag nie. So verseker het Petrus hulle versprinkel. Maar hy sê ook in Handelinge 2 vers 38 gee belofte is vir julle kinders ook. So hulle doop groot en klein. Handelinge 16 hoor ek hy doop 'n oikos. Nou, it goes without reasoning in die antieke wereld dat 'n oikos, 'n huisgesin almal is wat onder jou dak is. Daar's nie eers 'n gesprek daaroor in die antieke wêreld nie. As jy 'n oikos doop, doop jy almal, selfs die besoekers, selfs die slawe, selfs hulle kinders. Paulus sê in 1 Korintiërs 1 hy het die oikos gedoop van Stefanus. Goed. Maar hy doop ook groot mense as hulle tot bekering kom. In Handelinge 8, Filippus althans doop by die hof, die die die onthou hierdie hofdienaar van Ethiopië en hy onderdompel hom waarskynlik. En ek dink Paulus het onderdompel want sy beelde om saam met Christus te sterf en op te staan. Romeine 6 veronderstel dit. So die Nuwe Testament is nie gepla oor die meganika, hoeveel water, hoe groot of hoe klein jy is nie, maar oor die teologie. By Handelinge in in in Lukas is daar ook nie 'n vaste patroon nie. In Handelinge 8 ehm um, In Samaria, onthou jy, as Petrus daar kom, onthou jy ons het mos die Samaria siklus daar in Handelinge 8 waar Petrus in of die Petrus siklus waar hy begin buite Jerusalem optree van van Handelinge 8 vers 4 tot so daar by hoofstuk 11. En in Samaria word mense gedoop en dan ontvang hulle later die Heilige Gees. In Handelinge 10 draai dit net om. Ehm um, ehm um, Cornelius ontvang eers die Heilige Gees en dan word hulle gedoop met die waterdoop. So daar's geen vaste patroon nie en hier in Handelinge 18:19 word mense oorgedoop of 'n tweede keer gedoop wat deur Johannes die Doper gedoop is. Johannes die Doper se doop word nie erken as 'n Christelike doop nie. Ek weet baie mense sê vandag omdat Jesus groot gedoop is, moet ek ook groot gedoop word. Maar Johannes die Doper se doop is nie die Christelike doop nie. Daarom erken die vroeë kerk dit nie Jesus laat hom deur Johannes die Doper doop en jy gaan verstaan hoekom. Jy moet daarom 'n bietjie die Nuwe Testament beter lees. Um om daardeur te sê ek voldoen aan aan die roep tot bekering. Ek word die beliggaaming van van die Doper se se boodskap. Ek is die een na wie hy verwys. Dis wat Jesus bedoel. Um en Apollos en uh, Priscilla en Aquila keer aan terug na Korinthe toe. Goed. Nou is Paulus in Korinthe, ons is in Handelinge 20 en ehm um, nou gaan hy Troas toe soos wat hy en en ek wens ek het nou baie tyd gehad, ek kon vir jou mooi die tydsberekenings wys. Maar as hy daar vertrek uit Filippi vers 6, die fees van die ongesuurde brode. Dan is dit Paulus se punt om vir Pinkster in Jerusalem te wees. Nou wat sit wat s'n tydsbestek hier tussen? 50 dae. Vanaf Paasfees tot by Pinksterfees 50 dae. Dis wat Pentecost beteken, Pentecosty. Ehm um, in uh eh, Latyn dis 50 dae. So Paulus het nou 50 dae om van Filippi af al die pad tot in Jerusalem te vorder. En nou vertrek hy sien ons vers 6 Handelinge 20 en 5 dae later is hulle in Troas, Troje. En dan is daar 'n interessante verhaal. Nou vertel Lukas weer vir ons uit baie keer 'n reisberig en dan 'n episode. Dis mos nou mooi. Nou is ons weer by 'n episode. Hulle het bymekaar gekom op die Sondag. Letterlik staan daar in die Grieks die eerste dag na Sabbat, Mian Sabbaton. So ons weet presies wanneer die vroeë kerk bymekaar kom. Ehm um, ons is net nie seker of Lukas die Joodse of die Griekse of die Romeinse manier volg nie. Bedoel hy die Saterdag aand want as hy Joodse kalender volg, dan begin die eerste dag van die week Saterdag aan, want die Sabbat is mos Vrydag sononder tot Saterdag sononder. En hier en daar volg jy uh, Lukas en Handelinge Joodse kalenders. Maar ons weet byvoorbeeld in Handelinge 3 daar waar Paulus ag Petrus lê gaan staan en bid in die middag in die tempel, volg hy die Romeinse kalender. Dis soos ons inne, middernag tot middernag. Ons vermoed hy doen dit hier ook. So eh, Sondag, eerste dag van die week, Sondag aand. Paulus eh, en dit korreleer met Paulus se eie briewe, Romeine 16. Ekskuus, trek terug. 1 Korintiërs 16 vertel hy dat die kerk op die Sondag bymekaar gekom het. Uh ons lees ook in handel, uh Openbaring 1 dat Johannes op die dag van die Here, soos die Sondag genoem, nooit nooit noem die Nuwe Testament die Sondag as Sabbat nie. Ek het so groot geword met die Sabbatdag. Dis omdat ou dominee, ekskuus, en ou pastoor nie die Bybel gelees het nie. Die Nuwe Testament ken nie 'n Sabbat nie. Uh die Sondag as 'n Sabbat nie. Die Nuwe Testament ken die dag van die Here. En die vroeë kerk moes 7 dae van die week gewerk het. Um die Romeinse ryk het nie 'n afdag gehad nie. Dit was eers keiser Konstantin wat dit gedoen het. So wat het die vroeë kerk gedoen? Ons lees uit die vroeë kerkvaders. Hulle het voor son op en na son onder bymekaar gekom. En nou is ons by so 'n geval. Dis op die Sondag dat hulle bymekaar kom en hulle hou 'n gemeenskaplike maaltyd. Dis wat die dis hoe die vroeë kerk se byeenkomste was. Hulle het geëet. Ons nagmaal is 'n stukkie sulke churchy wyn en 'n churchy um ehm, uh brood en dan beklei ons nog of wat wyn of water is, druiwe sap is. Ai julle. Skus, dis 'n ander gesprek. Maar die vroeë kerk het geëet. Dis 'n maaltyd gewees, 'n agape, 'n liefdesmaaltyd. En Paulus is daar en hy gaan met hulle praat daar in Troas. Daar het hy ook 'n kerk geplant. Ja, ek wonder hoeveel gemeentes het Paulus geplant. Ons sal ek sal graag eendag in hier namals sal ek graag so vir 'n eeu of twee saam met Paulus wou sit en sê vertel my alles. En daar was heel wat lampe in die bovertrek. So hierdie is mense wat ryk is. Ons hoor ook ons op 'n tweede verdieping. Meeste huise het bekend gestaan as 'n soort insula. Dit het beteken die grondvlak, ek het al verduidelik, was jou winkeltjie en dan het die familie bo gebly en die slawe en die diere agter. Maar daar was ook meerdere verdiepings. En meeste mense huise was op mekaar. Ons weet byvoorbeeld daar in Antiochie by die Orontes rivier waar Paulus Handelinge 13 begin het en waar hy ook nou die derde sendingreis begin het waar hy gereeld gaan bly het. Hy eh, bereken ouens was die bevolkingsdigtheid in die 1ste eeu 5 keer hoër as New York het een ou gaan bereken. Nee, teken nie was 5 keer meer mense en die ouens het net 5 keer meer op mekaar gebly. En ons weet die huise was nie uh, goed altyd gebou nie. Die Romeinse keisers het verbied dat perkarretjies in die dag in die stede op die cobblestones ry. Ehm um, so in die nag was stede chaotiese plekke want die mense het ehm um, het letterlik hulle ehm um, hulle hulle hulle in die nag het hulle voorrade in hulle winkeltjies toe gebring die perdekarretjies het ingekom, hulle het hulle hulle die plek bemors. Jy kan dink hoe mors donkies en perde. Dit was 'n geraas soos wat die ouens voorrade indra. Baie mense het nie aande hulle water by die vensters uitgegooi en selfs hulle riool. Stede was nie altyd 'n lekker plekke nie. Maar hoe dit ook al sê, dit was veilig. As jy nou regtig 'n bietjie geld gehad het soos hier, dan jy 'n redelike groot huis en hier is die vroeë kerk nou bymekaar. En daar was heelwat lampe want ehm um, dis al maniere as jy ryk genoeg was. Arme mense, nou moet ek dit vanaand sê, maar arme mense het maar hierdie waar is my klein lamp wat ek het nou oral om my. Ek sien hom nou net daar oor kant my staan wat ek gou wys. Laat ek net gou gaan haal. Ekskuus, my kat lê ook hier op die stoel. Net gou my lamp uit kry. Ehm um, so hierdie was 'n tipiese olielampie in die antieke wêreld. Hier is nou 'n moderne weergawe wat ons altyd daar in Nazareth vir die ouens kry ons daar loop. Maar 'n gewone ou het maar so 'n lampie gehad, dan die cheap olie ingegooi. En arme mense het goedkoop olie gebruik, so dit brand jou huis se dak pik swart. As jy nou regtig ryk was, het jy goeie lampe, fakkels gehad. En dis waarskynlik hier waar Paulus is by meer welvarende mense. En ehm um, 'n jong man met die naam Eutychus. Nou, nou weer 'n keer In die Grieks word hy op twee maniere genoem. Hy word uh, eh, Nianiskos genoem en 'n Pais. Nou 'n Pais is 'n kind van tussen 9 en 14 jaar oud en 'n Nianiskos is 'n jong man. Maar ons weet die woord Pais word ook dikwels gebruik vir 'n knegg, 'n goeie jong slaaf, 'n slaaf, iemand wat baie 'n eh, geliefde slaaf het, sal praat van my Pais. Dis ons probleem met daai knegg of slaaf van waar's dit ehm um, Lukas 7 daai uh, amptenaar wie se knag of slaaf genees word. Matteus, Lukas en Johannes benoem hom elke keer anderster. M maar feit is <laughs> hierso uh, vermoed ons uh, Eutychus beteken eintlik uh, ja, iemand met goeie geluk. <laughs> Maar dit is nie daai aard nie. Iemand moet uh, met die geluk aan sy kant. Ons vermoed dit was 'n jong slaaf En terwyl Paulus nou so preek, het ou Etigus vaak geword. Hm, Gemeld altyd goeie moed, <laughs> want ek het al baie ouens aan die slaap gepreek in my lewe. Jo. Ek onthou, ek het dit al vertel, maar van van 'n oom wat een keer by my kom en ek hoop tot vandag toe hy 'n grappie gemaak. Hy sê, "Jy weet Stefan, toe jy so preek, hoor ek die ouie langs my begin so lekker diep asemhaal." En toe ek hoor toe gebeur dit, kom maar so 'n klein snorkie en ek druk so in sy sy. <laughs> En hy maak sy een oog so oop. Hy sê skat, ek draai nou om. <laughs> Ek wou nie weet of dit 'n grapjie is nie. Maar ek het altyd moed as Paulus <laughs> ons in die slaap preek. Trouens, maar ernstig. Paulus was nie impulsief nie. Hy sê dit self. Hy haal die skinder nie so oor homself aan waar's dit? Uh eh, 2 Korintiërs 10 vers 10 waar hy sê daar word ons gesê sy briewe is kwaai maar sy persoonlike teenwoordigheid is flou. Paulus is soos kook sonder gas. Hy is flou. Hy kat lê net hier so en ek sien sy sy lê haarself in lek lê net stil en mooi. En ehm um, en nou is nou sit 'n bewys hiervan. Hy sê ook vir die Korintiërs, onthou jy waar 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 15, 25. Hy het nie na Korinte toe gekom met met retoriese vaardighede en hy het nie 'n kursus geloop in self-presentation en en how to speak en en so aan nie. Nie dat hy's fout is om te leer om beter te praat nie. Ons almal moet. Ons skuld dit vir mekaar. Ek ek sê altyd ek onthou eendag een van die teologie studente toe ek uh, nog in die jare toe ek 'n jong prof daar by Tuks was, dan moes ons ook as die finale jaar studente hulle proefpreek hou. Dan moes ons ook hulle gaan krit as jy nou wil. En ek onthou ek het een student gesê dit was 'n baie baie goeie preek. Jy het net een woord gekort en jy moes hom uh, eh, 15 minute vroeër gebruik het. Hy sê, "Wat is dit, prof?" Ek sê die woord amen. Nou ja, dit geld vir my ook, né? Nee? Ja. Maar ek het mos al vertel my my my jongste dogter toe sy klein was, het een keer gesê, "Pa, jy preek my ore, pap." In elk geval Paulus preek lyk like vir my hierdie Eutychus wie se naam eintlik beteken good fortune as jy nou wil in Engels. Hy val daar van die tweede vloer af. Hy sit daar in die venster want dit is warm, jy kan dink. Ehm um, daai huis het nie goeie lig lig nie want jy maak dit maar toe met hout om diewe uit te hou. Daar's nie diewering of jy sit maar diewering in maar blaas nie glas nie. En daar val hy kaplaks. Paulus preek hom aan die slaap en daar val hy man. En hy lê vir dood daar. En en en, en Lukas vertel dit in een beweging vers 10. Paulus stap af tel hom op en uh sonder vreeslike omhaal van woorde is hy weer terug. So dit word nie deur Lukas as 'n massiewe wonderwerk voorgehou nie. Maar mense het tog 'n Elia gevoel hierso. Soos wat Elia of Petrus op later, né, onthou julle daar by die weduwee, daar in Handelinge 8. Paulus dieselfde. Ehm um, en ek sê altyd ek wil graag met Etigus ook eendag in die hemel wou praat. Ek sou graag wil hoor sy getuienis van daai aand. Ek sit nog en luister, ek slaap, ek maak my oë in die hemel oop en die volgende oomblik is Paulus hier en hy sê: "Here, daai man het nog nie klaar geluister na die preek nie." En daar's ek weer terug. <laughs> uit die hemel uit in terug. En ehm um, toe het hulle daar tot dagbreek gesit. En dan sien ons hoe Paulus vertrek, hoe hy per skip Assis toe gaan, maar Paulus stap al die pad uiteindelik um, tot by Mitel, dan kry hulle hom by Assis, dan tot by Mitelene en uiteindelik tot by Milete. En as jy ooit in Berlyn kom of al daar was, gaan bietjie na die Pergamon Museum toe. Daar is eh, ek sê altyd vir ons as ons daar in Efe ehm, ag in Turkye is en ons is in Pergamon dan sê ek altyd vir hulle om te Berlyn ook gaan kyk want hulle daai hele tempel van Zeus daar in Pergamon in Berlyn gaan oorbou. Maar daar is ook een façade wat die Duitsers gaan haal het uit die stad Melete. So recht langs die Pergamum um, tempel. Stap jy so na die Berlijn museum, maar sien hier die reese façade van uh, Melete. Ek het dit hier op my phone. O ja, en in die Einste museum is ook die ingang van Nebukadnesar's paleis in Babylon. Ja, is een museum om te sien. Vat graag uh, eh, een eh, besoek daar as ek in, daar in Berlijn is. In elk geval. En dan uh, Paulus besluit om Efese verby te hou want hy wil vir Pinkstertyd in Jerusalem wees en dan praat hy vir Oulaas 'n wonderlike toespraak met die ouderlinge van uh, Efese in die stad Belete. Dis 'n tipiese afskeidstoespraak, amper soos die aartsvaders. Vertel Paulus hoe hy onderlig gearbei het, is die laaste keer dat hy hulle sien lewendig. Hoe hy uh, vir amper 3 jaar in die middag gewerk het, vers 19 hoe hy die Here in nederigheid gedien het, absoluut. Paulus wat self werk, hard werk, dag en nag werk om die evangelie uit te dra. Hy het in Openbar gepreek, ek het in hulle huise gepreek vers 20. Ek het Jode en Grieke vermaan om hulle tot God te bekeer en in ons Here Jesus te glo. En nou gaan ek Jerusalem toe sê hy vers 22. Wat daar met my gebeur, weet ek nie um, net die gees weet. Maar wat ek wel verwag en dit sê almal vir my vervolging. Maar al is my lewe kosbaar, Paulus is nie onverskillig nie vers 24. Is dit vir my van geen belang nie. Of ek uh, ek reken as ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die roeping kan klaarmaak en dit is om die evangelie van God se genade te verkondig. Paulus se lewe in 'n netedop, presies wat hy jare later vir die Filippense skrywe nou nie jare nie, 'n paar jaar later. Ehm um, vir my is om te lewe Christus. Filippense 3. Ek los alles agter en ek jaag die lewe met Christus na, met alles in my. O. Oh, dis mense wat weet wat waarvoor God hulle geroep het en wie hulle geroep het, wat sinvol lewe. Vra vir Paulus. Ehm um, dan is jy nie bang om dood te gaan nie. Nee, jy's nie jy's nie onverskillig nie. Hy sê dit. Hy sê ek minag nie my lewe nie. Ek is nie soos baie mense wat sê ag Here, U moet my maar kom haal. Ek kan nie meer lewe nie. Gaan niks daarvan nie. Hy wens nie die lewe om nie. Hy's nie soos baie ons wat net sit en wag vir die wegraping. Mag daar 'n wegraping kom wat die Nuwe Testament nie eens leer nie. Maar mag daar nou net 'n wegraping kom dat ek van hierdie gemors kan wegkom nie. Paulus sê ek is hier om my roeping te voltooi en al moet ek ly sou be it. Ek verkondig ek maak Christus bekend. Ek het onder julle almal rondgegaan vers 25. Oek hierdie is mooi. En die koninkryk van God verkondig. 'n Woord wat Paulus nie so baie in sy briewe gebruik nie. Nou weet ek julle sal my nie weer sien nie. Dis hartseer. Moes jy al mense groet wat jy oortuig is jy gaan hulle nie weer sien nie. Hm. Ek moes al. Dis baie swaar. Ek verklaar vandag dat dit nie my skuld is as een van julle verlore gaan nie. Paulus oh, bedoel hy die volle, dan sê hy dit, hy die volle raadsplan van God aan julle verkondig. Ek vra graag vir leraars en leiers, wat is die volle raadsplan van God? En ek weet baie mense sê met vir ons vertel hulle gaan hel toe, dis die volle raadsplan van God. Paulus sê nee nee, die evangelie, die goeie nuus is die volle plan. Vers 24 die evangelie verkondig. Ek het vir mense gesê om te glo in die Here Jesus. Dit lyk vir my is die omvang. Nie die hel nie, maar Jesus is die raadsplan van God. Nie dreigemente nie. So as iemand uh, verlore gaan, is dit op hulle eie. Ek het gedoen wat ek moes doen. Na nou waarskei in vers 28 dat wilde wolwe op pad is. Dwaalleer. Die groot probleem van die vroeë kerk, dwaalleer. Al Paulus se briewe is ongeveer geskryf teen dwaalleer. Eh, eerste Petrusbrief, tweede Petrusbrief, die Johannesbriewe, Goaleer, wat hy evangelie net so 30 grade afdraai. Hulle sal die kudde van die Here kom verskeer. En daarom sê die ouderlinge se werk om die kerk van dwaalleer te vrywaar. En daarom ek onthou ek vra altyd vir ouderlinge, ek doen dit nou nie meer so baie nie, maar vroeër het ek baie kerkraadskolings gedoen het. Dan vra ek altyd vir ouderlinge, vertel vir my hoe jy hulle onderrig word in die Here se woord onthou ek het op 'n keer vir 'n paar ouderlinge gesê, ek sien julle nooit in 'n Bybelskool wat ek aanbied. Ek sien julle nooit 'n plek waar julle toegerus word nie. Hoe het julle die regte kennis om toesig te hou, om die wolwe weg te hou? En ek sê nie hoof van 'n Bybelskool te sit nie. Maar jy moet as jy geroep is om die Here se kudde te beskerm, moet jy die waarheid ken. Dan moet jy kan onderskei tussen dwaalleer en die waarheid, tussen lig en donker. En dis wat Paulus sê, wees waaksaam het julle vir 3 jaar onderrig vers 31. Nou vertrou ek julle aan God. Dis hoe jy afskeid neem. Dis hoe jy afskeid neem ook as jy op jou sterfbed lê. Vertrou julle aan die genade van God toe. Die woord van God is magtig om julle op te bou en julle te laat deel in die seëning. Ek bid dit elke dag vir my vrou, vir my kinders, vir my huis, vir my geliefdes. God is magtig om julle te bewaar. En dan sluit Paulus af en dit is my die mooiste sy laaste woorde vir die ouderlinge wat hy nooit weer sal sien nie. Uh, ek het niemand van julle se geld gevat nie. Ek het hard gewerk met my eie twee hande. Um, en ek sê dit mos nou altyd sê oor hierdie teks praat. En ek moet dit nou weer sê. Ek wens hierdie teks was nie in die kanon nie. Ja, jy het reg gehoor. Ek wens hierdie teks was nie in die Bybel nie. Want toe ek dit die eerste keer gelees het, het dit my lewe left right en center skoon gebou. En dit het my hele lewe verander. Ek moet sê as daar een van die tekste is wat my lewe verander het, is dit hierdie ene. Deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys ons moet hard werk sodat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het gesê om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Oek ek het groot geword die kerk se synige plek. Ek was self synig. Ek is nog steeds synig as ek nie my hart oppas nie. Ehm um, Ek onthou as 'n jong dominee voordat ek by die universiteit beland het, uh vra teologie studente of ons gemeente om nie kan help nie. En die voorsitter van die finansiële kommissie sê, "Ja, uh, maar ons sal kyk sa geld oorbly. Ons spaar ons geld vir 'n reënerige dag." En ek het vir myself gesê, "Wat 'n nonsens is dit? Dis die Here se geld. As jy aanneem ons moet daarmee werk, ons moet dit mooi bestuur." Ek sê, "Oom, ons is nie die Here se boekhouers nie. Ons is die Here se uitdelers." Ja, maar ons moet dit verantwoordelik doen. Ek sê ja, maar soos wat jy dit nou doen, spaar jy dit. Die Here se geld is daar om te deel, vrygewig te wees. Kerk veg nog oor tiendes. Ek weet nie hoekom nie. Nuwe Testament ken nie meer tiendes nie. Wanneer laas jy die Nuwe Testament gelees? Hoeveel keer word na tiendes verwys? Hm? Ja ja, ek kan jou gou help, né? Lukas 18. Ehm um, Matteus 23. En dan's dit klaar. Jesus is nie meer positief daaroor nie. In die Nuwe Testament gee hy wat? Hoeveel? Wel as jy nog nie die Paulus gelees het nie, sal jy nie weet nie. Maar 2 Korintiërs 8 vers 1 tot 5 sê hy, praat hy oor die Macedoniërs. Hulle het hulle self aan die Here gegee en toe aan ons. En daarom het hulle aangedring 2 Korintiërs 8 vers 1 tot 5 om te gee en hulle het meer gegee as wat ons gedink het. Dis hoe 'n Christen gee. Gee jouself. En as jy 'n persentasie daarin wil heg, dan moet jy maar gaan lees wat Johannes die Doper sê in uh begin van die Lukas Evangelie. As die mense na hom toe kom, dan vra hulle wat moet ons doen? Hy sê as jy twee stelle klere het, gee een stel. So met ander woorde, hoeveel persent? Die helfte. En as hy laat, as Jesus later met die rykste ou praat en wie hy ooit op aarde te doen het, met Saggeus in Lukas 19, hoeveel gee Saggeus weg? Die helfte van sy besittings. So dis die enigste persentasies wat ek in die Nuwe Testament kry. Paulus sê ek werk hard en ek leef vrygewig. Die evangelie van Jesus Christus. En hier Jesus sê om te gee maak jou gelukkiger as om te ontvang. Paulus onthou 'n woord van Jesus wat nou nie in die evangelie staan nie, maar wat Paulus geken het. En toe het hy gegroet en vertrek. Mag die Here gee dat sy woord diep in jou en in my hart insink. Kom ons bid. Dankie Here dat ons vandag saam kon reis. Here, ek staan diep skuldig as ek hierdie woorde hoor. Leer my Here om vrygewig te leef in Jesus se naam. Amen. Vrede tot volgende keer. Thank you.